हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि गूगल शीट में ये देख सकते हैं एक हमारे पास डेटा है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट है Hindi English math science SST और टोटल इसका किया हुआ है हमने सम फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे टोटल किया हुआ है देख सकते हैं आप और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया है एवरेज फॉर्मूले की मदद से और फिर यहाँ ग्रेड कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले की मदद से अब यहाँ पर तमाम ग्रेड्स है ए प्लस प्लस है सबसे हाइएस्ट फिर बी है फिर सी है फिर डी है और फिर जो इन सब में से कोई भी ना आए वो फेल्ड तो ये हमें पता करना आप देखिए पता क्या करना है एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि ग्रेड तो आपने कैलकुलेट कर दिया है लेकिन हमको ये पता करना है कि कितने बच्चों को ए प्लस प्लस मिला कितने बच्चों को ए मिला कितने बच्चों को बी मिला या कितने बच्चे फेल हुए इस तरह की चीजें कैलकुलेट करनी है नीचे तो ये कैसे होगा तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रेड को अलग अलग कलर में हाईलाइट कर रखा है हमने ए प्लस प्लस जिन बच्चों का ग्रेड है उसको येलो कलर में हाईलाइट किया है बी को रेड कलर में हाईलाइट किया है डी को ब्लैक कलर में किया है इसी तरह से सी को व्हाइट में और फील्ड वाले को ब्लू कलर में कर दिया है तो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करने वाले हैं अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितने बच्चों को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला तो यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला आपको लगाना है तो C O U N T count if formula ये लगा दिया हमने और अब हमें करना क्या है ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर जाइए ये जो रेंज है ना ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर जाइए और एक भी कम ना होना चाहिए ना एक भी ज्यादा होना चाहिए ये बात ध्यान रखिएगा एक भी कम भी नहीं एक भी ज्यादा भी नहीं तो यहां तक पूरा ले लिया हमने कॉमा देंगे और डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे यहां पर लिखेंगे ए प्लस प्लस ठीक है इस कॉमा को क्लोज करेंगे डबल डॉट कॉमा जो ओपन किया था अब इसको बंद करेंगे अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए सेवन रिजल्ट आ रहा है ठीक है क्या इसको हम ड्रैग करें नीचे तो हमारा काम हो जाएगा आइए देखते हैं क्या होता है तो इसको ड्रैग भी कर दिया हमने तो चलिए ये देखते हैं कि ए प्लस प्लस वाले सेवन स्टूडेंट हैं कि नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं राम का ए प्लस प्लस है एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह और ये सात येलो कलर में जो भी हाईलाइट है वो सात स्टूडेंट है तो ये सात स्टूडेंट यानी कि ये तो सही है अब ए की बात कर लेते हैं अब ए वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए तीन ग्रीन कलर वाले ए हैं तो तीन एक चार एक पांच एक छह एक सात और ये एक आठ तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला आठ है लेकिन यहाँ पे छह दिखा रहा है तो ए वाला हमको वापस से काउंटिंग फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे लगाया C T I F count लगा दिया हमने और काउंट लगाने के बाद यहाँ पर ए प्लस प्लस के बजाय ए ग्रेड कर देंगे क्या करेंगे ए ग्रेड तो यहाँ पे ए लगा दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज किया डोमिनेटेड कॉमा भी क्लोज कर दिया और अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के आठ है तो काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ है ना ये वाले आठ है मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसीलिए ग्रीन कलर में तो यहाँ पे आठ आ गया अब यहाँ पे देखते हैं बी ग्रेड बी ग्रेड वाला यहाँ पे पांच दिखा रहा है कितने बी ग्रेड है एक ही है ठीक है तो इसको भी चेंज करना होगा यहाँ पे फॉर्मूले को एडिट करने के लिए F2 प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर खाली आप दे दीजिए बी ओके लाइक यहाँ पे दे दीजिए बी और अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए बी ग्रेड वाला एक ही है यहाँ पे आ गया अपने आप अब यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं तो फॉर्मूले को F2 प्रेस करके और एडिट कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए सी ग्रेड कर दीजिए बी हो गया अब सी कर देता हूं यहाँ पे तो ये सी वाले जो है दो है काउंट करिए सी वाले को व्हाइट कलर में हाईलाइट किया है तो ये देखिए एक दो अब ऊपर कहीं भी नहीं है नीचे कहीं भी नहीं है देख सकते हैं फिर यहाँ पे डी वाले की बात करते हैं तो एफ टू प्रेस करके और यहाँ पर आप दे दीजिए डी ग्रेड ठीक है तो ये डी वाले की स्थिति है कितने बच्चे डी ग्रेड है एक बच्चा है देख लेते हैं काउंट कर लेते हैं डी ग्रेड यहां पे देख सकते हैं ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रखा है मैंने डिग्रेड को तो एक ही बच्चा है जिसने डिग्रेड प्राप्त किया है तो एक आ गया यहाँ पे अब बात कर लेते हैं फेल्ड वाली की तो यह करते हैं F2 प्रेस करके और यहाँ पर आप फेल्ड लिख देंगे अपने हाथ से ही टाइप कर देंगे फेल्ड या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं तो F A I L E D failed लिख दिया हमने और अब एंटर प्रेस किया तो एक ही बच्चा फेल भी है तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया मैंने एक ही बच्चा फेल है तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैलकुलेट करना है और अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video